ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti waxaan oo wanaagsan dhammaan kheyrtan halkan halkaana daawaneysa waa kanaalka cabulen magaciigu waa mahad cabdimade cashirkan waa cashirki labaad oo ku saabsanaay sameynta practice English. Ah. Cashirkan waxaan filayaa waa cashirki labaad cashirkooda soo qaadani maadaama cashirka koowaad soo qaadanay cashirkan wuxuu noqon doonaa kii labaad marka maalmo maalmo ayay cashiradan kala dameyn doonaan sidaas ogaada. Marka cashirkan wuxuu kusaabsan yahay hot conversation hot conversation conversation adag ama kulul kulul deh hot conversation wada shekeysi kulul aan ingiriis kudul maro I eh, wiilka kahor wiil iyo waxaa shekeysanayo gabar wiilka kahor wiilka ayaa bilaabay wuxuu dahay I can say to you whatever I need so let it out of the bag gabadha waxay dhahday no one can tolerate your broken English so classify your meaningless speech haye wiilka haddana wuxuu dhahay hey you girl it's better for you to be quiet if not expect me everything Okay aan ah, soo fasirno marka wiilkiiba wuxuu dhahay I can say to you waxaan ku dhihi karaa whatever wax walbo I need aan doonayo I need aan u baahanahay soo sidaas daraaddeed let the being out of the back soo wax alla waxaa hayso soo wax alla waxaa hayso I can say to you waxaan ku dhihi karaa whatever I need wax alla waxaan u baahanahay saas daraaddeed soo soo saas daraaddeed let the pin out of the bag soo daa wax laba hayso gabadhii waxay dhahday no one no one can tolerate ma jiro cid u dulqaadan karto tolerate dulqaadasho waaye no one can tolerate your broken english ma jirto cid u dul qaadan karto ingiriiska jacburka sida soo sidaas daraaddeed kala your meaningless speech sidaas daraaddeed kala oo kala saar your meaningless speech hadalkada micnadahada wilkiyaa wuxuu dhahay hey hee eh, hey waa markii qofka wax la yaab leh lagu sameeyo hey you girl gabar yahay gabar yahay it's better for you waxaa ku wanaagsan to be quiet inaad aamusnaato to be quiet hey you girl it's better for you to be quiet bubsi kartaa laga rabaa you girl hey eh, gabar yahay it's better for you waxaa ku wanaagsan to be quiet inaad aamusnaato if not hadii kale expect me everything iga filo wax walba iga filo balaayana wax walba iga furo you girl is better for you waxaa ku wanaagsan to be quiet inaad aamusnaato if not haddii kale expect me iga firo everything marka markaa buusinaysa leeda hey you girl better for you to be quiet if not expecting me everything so buubsi okay casharka labaad bejka labaad oh gabadhii gabadhiya marka hadashay oo wax loo soo bootiye gabadh loo la dhahay wax walba iga fiiro markaasi waxay dhahday oh oh my god allah allahaygow can you talk like that can you talk like that oo sidaas maad u hadli kartaa can you talk maxaad u hadli kartaa like that sidaas oo kas oo waa ka dhahayay aamus haddii ka wax walba iga fiiro waa ka dhahayay markaasi waxay dhahday oh oh my god allah allahaygow laga wadaa can you talk like that oo ma saasa u hadashaa If I would now haddaan ogaan lahay I would not give you a chance to breathe. Haddaan, waxay if I would now haddaan ogaan lahay I would not give you kuma sii lahayn a chance, chance to breathe aad ku neefsataba. Bida. Oh, oh my God. Can you talk like that? If I would know, I would not give you a chance to, to breathe. Ay, oh, oh my God. Allah, Allah, can you talk like that? Ma u hadli kartaa? if I would now haddaan ogaan lahay I would not give you chance kuma siin I would not give you a chance chance kuma siin lahayn to breathe inaad neefsato neefs neefta ku celi miya bismillah ilaah naga badbaadi boy wiilkii haddana hadlay markaasuu wuxuu dhahay no one need no one need you ma jiro wax kuu baahane don't pretend some else okay wareyo markaan horta wilka layale no one need you majiro cid kubahane he gabarey wax cid kubahane majirte don't pretend some else okay okay yeah don't pretend haska dhigin some else waa qof wax kale haska dhigin okay yani okay sti okay jida okay haska dhigin wax kale yahad no one need you don't pretend some else okay markaasoo kale hadalkas markaa raaxayso dad hadalku waa soo gabagabeynaysaa no one need you don't pretend the thumbnail is okay qofkaas waa asagan waa dema okay eh, wuxuu dhaha marka no one need you ma jiro wax qof kuu baahan ma jiro don't pretend ha iska digin some elsin wax kale wax kale wax kale iska dhigin wax kale dadka wax qofka dhihi rabto dhigin wax kale haleed don't pretend some else wax kale iska dhigin okay markaas gabadhi waxay dhahdaa eh, don't you some don't you see something war waxba maaragti miya yaa waxba maaragti miya haye get away from me iga hor wareeg hor dhaqaaq dhahda iga hor dhaqaaq get away from me iga hor dhaqaaq before you before you drop me intaad ugu soo dhicin ba iga hor dhaqaaq before you drop me intaad ugu soo dhicin ba iga hor dhaqaaq haddaa ii jiri lahayd anigaba jeeda don't don't you see something wax maaragti miya get away from me get away saas u dhaweey get away from me mahano waxaa leedahay waa sidii waa bogsiini get away from me get away get away get away iga wareeg iga dhaqaaq get away from me aniga hor dhaqaaq before ka hor haye you drop me intaad ugu soo dhicin ka hor iga hor dhaqaaqniyo oo oo ee waxay dhahday markii hore waxay soo dhahday jaanis kuma siin lahayn baad ku neefsato markaas waxaa dhahay ma jira cid kuu baahan wax kalaas ka dhigin markaas waxay dhahday haye indalaawa maata waxma aragti miyaa aye iga hor wareeg intaad igu soo dhicin ka hor waaba indhahaad la-day markaasu wbool wiilkii wuxuu dhahay you silly girl you you silly girl gabarihay nacasta have a good day maalin wanaagsan your time is break off time kaagii wuu dhammaaday khalaas <laughs> allahu akbar hadii meeshaas eh, gaalka boy ka dhigan hadii adiga gabarta aad la sameynayso practic boy waxaa le you silly boy aadle markii aad tahay markaad rabto inaad wiil la hadlayso you silly girl gabarihii naxaasta have a good day maalin wanaagsan you time waqtigaaga speak of football class okay hayaa hal ma soo dulmara kara marka oh my god can you talk like that If I will now, I will not give you a chance to breathe. No one need you. Don't pretend it's something else, okay? Don't you see something? Get away, get away from me before you trouble me. You silly girl, have a good day. Your time is break off. Okay, khayran rajana inshallah. Practice ka Practice sameeyo si fiican ha loo xifdiyo oo halan dhaqangeliyo qofkii raba inuu gudaska barto waa inuu maalintii hal sentences inuu qorto hal sentence qorto xifdiyo eh, fadlan marka cashiranta eh, ardada u baahan oo oo rabta inay ka faa'iidaystaan usii gudbi oo like sii dhe usii gudbi share sii dheh like shaarna sii dhashe like waxay naga caawinaysaa in ay dad badan sii gaaro adigana waxaad ka faa'iidaysaa dadkaas maxay ka faa'iidayaan okay sacar